sello discográfico Tagma Records se ha convertido en un punto de, encuentro de músicos, artistas sonoros y compositores de distintas partes del mundo, sobre todo acercando nuevas audiencias a la creación musical sonora contemporánea. Y para nosotros es, estamos muy orgullosos de publicar el siguiente álbum Ecos de Viaje, un homenaje a Stefan Escobanivio, interpretado por el Sable Muchamucas en, en nuestro sello discográfico. Bueno, pues la obra Ecos de Viaje está pensada sobre todo basándose en pues, todo lo que nos, el legado que nos dejó el maestro Estefano Escodanillo. Mi punto de partida para crearla fue utilizar el tipo de discurso que él utilizaba en su música, el tipo de técnicas, el tipo como de eh, forma grande que él eh, solía utilizar y pues darle como una versión muy propia de, todos, todos estos elementos, Entonces, me, surgió esta pieza que tiene cuatro movimientos. El primer movimiento es un preludio a manera de solo del, primer bajo, en el que los demás bajos están haciendo un juego nada más como esporádico de, estereofonía con, este solo. La el segundo movimiento se llama Viaje, que es básicamente en lo que más me basé en de este Escudadillo. Entonces, viaje es porque Escudalivio tiene una obra que se llama El viaje que, nunca termina. Entonces hace alusión directamente a su obra, ¿no? El viaje que nunca termina para mí es una de sus obras más interesantes. Y en, toda esta parte pues es muy rítmica, es llena de, estos elementos compositivos de Escudalivio, muchos efectos, muchas técnicas extendidas, mucho caos, mucha energía, Luego viene el tercer movimiento en el que es una parte en la que busco plasmar la cultura que tenemos en nuestro país. Meto un poco como percusiones prehispánicas y un poco esto que imita las, los eh, caracoles mezclados con esta percusión. ¿no? Entonces como un llamado así a, a como la guerra o como no sé, algo, algo fuerte, una celebración fuerte. Eh, en esta parte todavía como reminiscencias del viaje y se mezcla con una transición que es para mí como, si fuera la lluvia, una tormenta, empieza con muy poquitas eh, gotas con pizzicato arpeado y luego se convierte más como en percusión en una caja hasta que ya es como un caos así de sonido percusivo como si fuera lluvia. Y ya que se termina la tormenta, se conecta con el cuarto movimiento que se llama desprendimiento, que para mí representa esta parte de que Estefano se, pues, pasó a, otra vida. Justamente se, se, acaban de cumplir los 10 años de su defunción. Entonces este desprendimiento es como que se fue de aquí, de este plano terrenal, pero nos deja todo un legado, ¿no? Entonces, esta parte es muy espiritual, muy tranquila, es la única parte tonal y final, así hasta el final final, termina el mismo gesto con el que empieza toda la pieza. Ah, con Rodrigo Mata ya estamos al tercer capítulo de esta experiencia, este viaje musical que empezó creo que 2018 y ahora estamos en 2022 y tuve este tercer encargo del maestro que ha sido realmente de nuevo un honor el hecho de que él confiara en mi oído y mi experiencia, en mi equipo de, trabajo para realizar este, este, esta nueva aventura de la música contemporánea para ensamble de contrabajo. Entonces, eh, eh diciamo que estos últimos últimos hemos hemos creado una eh, sinergia, una, una relación estable de trabajo, sobre todo por el cuidado extremo que se requiere por eh, este tipo de música clásica contemporánea. sí es un reto eh, bastante interesante como productor porque, digamos, desde la primera experiencia eh, yo, en mi mente existía esta fórmula de, eh, de varios contrabajos tocando a la vez. Entonces dije, ok, la qué tipo de micrófono voy a usar, qué técnicas de microfonatura voy a usar, qué tipo de preamplificador. Ah, en, realidad, en realidad, como lo, que menos se, lo que menos se registra en, esta, en este tipo de obra son las frecuencias graves, que en realidad eh, invito a quien escucha o quien tendrá este producto probablemente ya conocerá la obra del maestro Mate del ensemble. Eh, no hay tanta, tanta problemática en realidad. Fue, creo, la primera vez, la primera experiencia donde era todo nuevo. Eh, claro, lleva sus retos porque pues, en algunos momentos los artistas tocan en zonas eh, muy no convencionales. Entonces hay que cantar también estas áreas del instrumento. Hay veces que golpetean atrás del instrumento, entonces también esto es, como un sonido que, que, se puede ofrecer en, la producción. Entonces eh, ha sido realmente un reto hasta aquí y espero que tengamos más aventuras esta música contemporánea para considerar un triple homenaje a tres compositores cuya influencia ha sido muy importante en la concepción de esta obra, que son James Tenney, Jacinto Chelsea y Stefano Scodanini. Eh, la influencia de Tenney es quizás la más evidente, ya que la obra se trata de una suerte de recreación de una obra suya de casi el mismo título, que es Beast, que está escrita para contrabajo solo. En esta obra el contrabajista comienza tocando en unísono, es decir, toca una misma nota en dos cuerdas distintas simultáneamente, y a partir de este unísono debe ir desviando la afinación de una de las dos cuerdas muy poco a poco, lo cual genera una serie de pulsaciones o batidas acústicas mediante la interacción del sonido de estas dos cuerdas, que en inglés se llama beats. El título es por tanto un juego de palabras entre estos beats y la palabra beast, que significa bestia en inglés, al cambiar el orden de las dos últimas letras. En mi obra, lo que hago es adaptar este mismo concepto al quinteto de contrabajos, y dado que la velocidad de estas pulsaciones acústicas depende en gran medida del grado de desviación en la afinación del unísono inicial, eh, que es algo que los intérpretes pueden controlar con una gran precisión, pues eh, el hecho de contar entonces con un quinteto de contrabajos me permite crear una polifonía de pulsaciones acústicas que va fluctuando entre los cinco instrumentos. La obra fue escrita para el ensamble Mushamukas el verano pasado, en agosto de 2021, y dada la distancia entre Europa y México, eh, pues además de las restricciones de viaje por la pandemia, no nos ha sido posible encontrarnos para trabajar la obra en persona. Pero bueno, pues afortunadamente hoy en día no hay ningún problema en comunicarse de manera instantánea con cualquier parte del mundo y por tanto Rodrigo Mata y yo hemos podido estar en contacto a lo largo de estos meses para hablar sobre el proyecto, eh, resolver dudas sobre la interpretación de la obra, etc. Eh, de manera que aunque no he podido escuchar la obra todavía en directo, eh, no me cabe ninguna duda de que han hecho un trabajo sensacional y desde luego tengo muchas ganas de escuchar este nuevo disco y de mantener el contacto con el ensemble en el futuro. Ok, bueno, eh, primero que nada quisiera agradecer a mis compañeros, a Rodrigo por haberme asentado de nuevo. Eh, de hecho, cuando entré en 2016 con Jonathan, también, al igual fue un parteaguas, yo aprendí muchísimo y muchas cosas del contrabajo de, las que no tenía ni idea. Entonces, bueno, gracias a, a Mucas, eh, yo tuve el impulso y la motivación de querer ser un contrabajista profesional. Y así es como decidí este, buscar nuevas oportunidades. Y la verdad es que yo sigo aprendiendo mucho del taller. independientemente si continuamos todos o no, yo pronostico que, que, va a seguir adelante y va a seguir mejorando como lo ha hecho desde que se creó, inclusive antes de que yo ingresara. Parlerò del mio lavoro Cluster 6 per sestetto di contrabbassi che è una delle otto versioni di Cluster. Ci sono molti elementi tecnici e stilistici nella mia composizione che possono ricondurci alla scrittura adottata dal contrabbassista e compositore Stefano Scodanibbio, allievo come me del maestro Fernando Grillo 1945-2013 negli anni 70 del secolo scorso presso il Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro, Italia. Questo lavoro può essere considerato un omaggio a Stefano Scodanibbio proprio perché vuole emulare e riprendere alcuni tratti distintivi della sua personalità musicale, sia dal punto di vista dell'uso dello strumento che dell'approccio ad un linguaggio musicale sempre aperto alla sperimentazione, alla curiosità e allo stupore davanti all'evento sonoro, inedito e a volte perfino inaudito. Due elementi possono essere considerati protagonisti musicali e ideali dell'opera. Le parti solistiche, assegnate alternativamente a tutti i sei contrabbassi, e le textures, sempre cercando di sfruttare le enormi risorse fisiche e tecnico-strumentali insite nell'ensemble. L'intera opera non è altro che la costruzione e la successiva scomposizione nel tempo e nello spazio di intrecci e di agglomerati sonori dominati dall'intervallo di quarta giusta. Attraverso i socials, sui siti internet, su Apple Music e in alcuni video su YouTube ho avuto modo di conoscere l'ensemble Musamukas, una formazione giovane, intraprendente, piena di iniziative è molto attiva nella scena internazionale della nuova musica dedicata al contrabbasso. Sono felice e onorato di aver potuto partecipare in maniera attiva a questo progetto. Grazie. Eh, bueno, trabajar en, en este tipo de proyectos para mí es muy importante, puesto que eh, enriquece mi labor, mi, trabajo tanto como músico, también como pues, operador en grabación. Es ya la segunda vez que trabajo en un disco con Rodrigo y me sorprende mucho el, contraste del disco anterior pues, personal a, digamos, este tipo de proyectos y ensambles. Y de verdad es música muy bien hecha, muy bien intencionada. Eh, ejecutada pues con una profundidad técnica muy alta. Entonces, de verdad me siento muy orgulloso de hacer parte de, estos proyectos y sé que el resultado va a ser maravilloso, va a ser enriquecedor. En cuanto a la obra Isla, es una obra, un sexteto con trabajo escrito para el ensamble Muchamucas, que mezcla un trabajo de notación eh, e indeterminación. Eh, dentro de las tres partes siempre van a haber elementos que eh, totalmente escritos musicalmente que se van a mezclar con grafismos, van a, dentro del sexteto se van a formar pequeños grupos también que van a ir dialogando y donde la escucha es muy muy importante para las decisiones que, que, vaya tomando cada intérprete, porque cada uno va a ir aportando de diferentes formas a esta compleja masa sonora que mezcla armónicos, eh, ruido, me interesa mucho el trabajo desde el ruido acústico, desde todo lo que se genera, desde la flotación del arco en la cuerda o materia contra materia. Eh, es una obra que busca, ¿no es cierto?, una relación sincera con el sonido, desde el intérprete que, no, que propone efectivamente una búsqueda y un trabajo de ensamble que sea desde la escucha. Eh, es una obra que también tiene un final que directamente es una propuesta de improvisación con algunas técnicas determinadas en donde esta textura, ¿no es cierto?, va a ir resonando una isla. Cada uno de los intérpretes va a tomar eh, una resonancia, ¿no es cierto?, de, bajo su experiencia, bajo su cultura, de Estefano Escobanillo. Así que así veo al maestro como, como esta isla dentro de un mar de conocimiento que está ahí, y que por suerte ahora cada vez somos más en el mundo con trabajistas y compositores que reconocemos su obra y, podemos tener más acceso a ella también, ya que cuando yo empecé con este trabajo de, investigar su música, su obra, hace unos ya buenos años, era muy difícil tener acceso, sobre todo desde Latinoamérica, en el caso mío de Chile. Eh, entonces era un trabajo de investigación un poco que ahora se facilita, ¿no es cierto?, con estos medios. Eh, con un llamado desde México y que resuena en diferentes partes del mundo. Así que valoro mucho, mucho el trabajo del ensamble Muchamucas. Espero pronto poder escucharla en vivo también, la, obra. Y eso, agradecer la oportunidad de compartir con, tremendos, con tremendo ensamble y tremendos compositores. Eh, estamos muy contentos con la, que tenemos ahorita porque somos gente que estamos muy comprometidos con el proyecto y, y lo que hacemos. Y ahorita en este punto del ensamble ya no podemos llamarnos taller porque, bueno, ya estamos eh, profesionalizándonos y buscando otras cosas pues más allá, ¿no? En un principio sí había mucha chance de aprender y, demás cosas, pero digo, no es que ahorita no aprendamos, pero, pero sí tenemos que ya ir a un camino mucho más profesional. I not yet had the chance to hear the Mushamukas ensemble person. However, I did hear them perform uh, in the International Society of Basis uh, virtual conference that took place online recently. And I was really blown away by their performance and also really liked their choice of repertoire. So very excited to be working with them. very excited to hear what Shamuka Space Ensemble has done with the piece. Um, and thank you very much for performing it to the ensemble. Thank you. Uh, Rodrigo, last year Rodrigo asked me to write a piece for this fantastic project and uh, the music should in some way or uh, another reflect uh, upon the legacy of Stefano Scodanibio. Um, in, in many ways, I'm a, I'm a living example of his legacy. Um, because I was one of the first to, to play his music and um, uh, I went to a lot of his concerts and after a while we, we became friends and um, colleagues and we did a lot of collaborations together. Um, so uh, Stefano's techniques and his music were uh, at the early point a huge inspiration for me uh, at the time where I was kind of discovering my own way of, of playing the bass. <clears throat> so right now I'm uh, at a very different place <laughs> so when Rodrigo asked me um, I found it quite hard to, to come up with any ideas uh, for this piece. Uh, so while I was thinking about this, I, I started doing an arrangement of um, a string quartet arrangement that Scodanebio had done of the Mexican popular song called uh, Cancion Mixteca. Um, and while I was doing this, I, I had the time to <laughs> I had time to think and I, I came up with the, the ID for my own piece which I called Spectral Compass. Uh, now uh, Spectral Compass now belongs to um, to a bigger series of works which are all based on the same fundamental ID which is two two sine, tones that uh, start on the tone D and move in a slow, slow glissando in each direction for one octave up and one octave down. Uh, and around this, the, this uh, frame I, I want to explore different spectral uh, qualities of sound and, and of uh, playing techniques and other type of uh, uh, sound, for example, beatings and eh, glissando. Um, <clears throat> so in, in this particular piece, eh, which is also the one of the most conclusive eh, pieces of the series, I um, explore a playing technique called uh, spectral phase difference bowing. And this is not the technique that uh, Stefano Scodanibio was using but uh, it's kind of it's just like a, a, a variant of of um, a technique uh, which was used by a lot of uh, players in the in the 80s and 90s, uh, and Skoda used um, used it in um, in the opening of his piece Voyage that, ne Voyage that Never Ends. It was kind of hitting the string uh, with a bow. So uh, this other variant called spectral phase difference bowing. It's kind of just a, a yeah, different like, different version of this. And again, this technique, I think, comes from um, Fernando Grello and and uh, his work with spectral composers in the 1980s. Um, <clears throat> the other techniques in spectral compass is uh, multiphonics, which Stefano uh, used, and harmonics, which he obviously also used. Um, so two, two bases, base number um, three and four, I think, in Spectral Compass, they play only this uh, rhythmical uh, phase, uh, this rhythmical bowing technique, and the long glissando. Uh, and the, the, two other bases, they are, uh, they have all their strings tuned to D and they play harmonics and multiphonics on, on, the, on the overtones, overtone series on, uh, on the tone D. Um, I want to say thank you to the ensemble uh, Mushamukas and Rodrigo Mata for this fantastic project and I hope you enjoy the CD uh, and I say goodbye for now. Thank you. Eh, pues me siento agradecido, básicamente, de poder compartir eh, más allá de mi vocación, mi instrumento, ¿no? Con otras personas. Poderlo tocar, eso es algo muy bonito. Este, y también, pues, de haber visto varias como eh, facetas en el proceso de crecimiento del ensamble a cargo de, Rodrigo Mata. recuerdo que por ahí de 2015 empezamos montando un repertorio mm, bastante modesto en comparación a lo que estamos grabando este, en esta ocasión. Pero la verdad es que este, pues el ensamble ha funcionado por, la dinámica de entrega y de trabajo que ha tenido cada uno de los integrantes. Entonces, este, pues yo me siento muy agradecido eh, de haber participado en los inicios del ensamble, de haber conocido tantos contrabajistas este, que han transitado el ensamble y finalmente este, concluir con, este equipo de contrabajistas súper talentosos, este, poder aportar mi, ejecución, mi interpretación mi instrumento y poder aportar, también mi música, ¿no? tuve la oportunidad de componer. Mi pieza TAOS para cuarteto de contrabajos fue comisionada por el ensamble Muchamucas para estar en su siguiente álbum y también estando yo en residencia artística con el ensamble. Esta pieza, cada instrumentista tiene una parte solista y em, se crea un, contrapunto entre los cuatro, creando una, toda una masa sonora que va evolucionando a, lo largo del tiempo. Al escuchar esta pieza en, la grabación fue algo gratificante, sobre todo la relación de intérprete-compositor eh, fue de de vital importancia para la grabación de esta pieza porque vine en estos días a Guanajuato a enseñar la pieza con el ensamble y a trabajarla para que saliera lo, mejor posible el, día de la grabación y la verdad estoy muy orgulloso del resultado. Bueno, pues eh, quisiera comentar que eh, el resultado de la interpretación de mi obra Es extraña por el ensamble eh, Muchamucas fue realmente sorprendente. Ayer, ayer fue cuando se grabó el día de ayer y terminé súper feliz. La verdad es que es una, una, cosa que platicaba con Rodrigo, es que eh, pocas veces me ha pasado que lo que escribo sea lo que escucho y sea lo que es interpretado, ¿no? Porque hay, de repente hay como tres, este, tres pasitos que pueden ser falibles, ¿no? A veces uno escucha algo, lo escribe y no escribió lo que escuchó. A veces uno escucha algo, lo escribe y, y es correcto, pero a la hora de interpretar no se toca igual y me gustó que esas tres fases, tres este, funcionan muy bien. Este, es extrañable, les platico un poquito, es, es, una, es una obra eh, inmersa en el lenguaje postonal, diría yo, este, con el uso de algunas técnicas extendidas y formalmente yo en este periodo donde la escribí estaba eh, analizando mucho la música de Schoenberg, de Steamin, entonces traté como de, llevar la forma de manera libre, pero acaba funcionando dentro de una forma tripartita. Mm. Este, lo que sí es que busco la continuidad constante en el desarrollo de las frases, en el desarrollo de los temas, y todo se genera a partir de un gesto, un gesto que escuché de, una, un ave, justo en el, cuarto donde estaba componiendo. Este, lo que hizo fue este, transcribir tal cual el trinar de la ave este, y es el primer gesto que van a escuchar en la obra, que es un, rebotando del arco a un ordinario este, mediante un, armónico. Y eso empieza a, a ser autogenerativo y empieza a formar una serie de contrapuntos mediante armónicos y notas ordinarias. happy to participate in the bass quartet of Rodrigo Mata and I think it's a very important work for the Mexican bass scene and I'm really looking forward to hear the whole album. Um, and my contribution to this album is um, a piece or a couple of pieces actually uh, which I entitled We Didn't Come This Far to Only Come This Far and I hope you enjoy listening to it and I'm really glad to be part of this project. Thank you Bye bye. Estoy muy contento y muy emocionado de tener la oportunidad de presentar esta suma de muchos esfuerzos, este gran proyecto titulado Ecos de Viaje, homenaje a Estefano Escolanibio, que hacemos con mucho respeto y mucha admiración a este gran maestro que cumple 10 años de haber pasado otra vida y nos ha dejado un gran legado de material musical y espero que toda esta música les transmita algo, les provoque algo y les deje mucho que pensar, mucho que disfrutar tal vez, mucho que lo que quieran. Muchas gracias. thank you.